31.10. To je na plantáži ještě nějaký rozlučkový pártek. A kluci by to nachystali. Takovýhle pěkný, takovýhle pěkný počinek ještě. Na konec sezóny. No takže challenge accepted, a to berem. Ale ten jako to není rec, to je nějaká jiná huba. Jo. By šlo, ne? No, čistíme posléze. Tuž kozáček. A tady vedle nějaký hnědák, tak se nepodíváme. Ale tak košík, jako takový ze třetiny plný, řekněme. Jsem se jako chystal jít domů. Když v tom kovár, malý kovár, a dva kováry. Takže je hotovo pro dnešek.